Pois nas actividades que facemos no curso de REC5, pois entre tantas que facemos, pois para min está sendo unha experiencia nova, así que as eh, gravar vídeos que estábamos acostumbrados a facelo, pero realmente non o estábamos facendo ben, porque os gravábamos pff, en vertical, cando deben ser en horizontal. <laughs> Esa foi unha das anécdotas así graciosas do primeiro día. E despois, bueno, todo en general, o ben, o ben que pasamos e todas as cousas que aprendemos intentando facer unha cousa boa que é facer unha reportaxe para, para promocionar o noso fogar onde vivimos e, e transmitir ao resto do mundo como é aquelo e saber como é é, é algo moi bonito, eu que sei. e a maiores despois a aprendizaxe que estamos a aprender en canto a, a todo, como facer un documental, a facer os guións, e, eu que sei, gravar, como é facer unha entrevista en directo cunha persona real, que eso velo na televisión, pero cando fais tú é moi diferente, é difícil saber facer ben esas cousas no momento, enfocar e que todos, todo salga ben, os sonidos, son moitos detalles a ter en cuenta, a luz, depende do sol, nublado, sombras, son tantas cousas e, e o que aprendemos e os valores que sacamos tamén da nosa terra que igual non sabíamos e que tiñamos escondidos.